Prosiect Ysgolion Gwasanaeth i Ieuenctid Blaenau Gwent ar gyfer oedrannau 1 ar 10 i 1 ar 15. Mae Inspire to Achieve, prosiect ysgolion gwasanaeth i ieuenctid Blaenau Gwent ar gyfer oedrannau 1 ar 10 i 1 ar 15, yn cael ei ddarparu ar draws Blaenau Gwent gyfan. Mae gweithiwr yn gysylltiedig a phob un o'r pedair ysgol uwchradd a chyda'r uned cyfeirio disgyblion. Mae'r prosiect yn darparu sesiynau unigol a sesiynau grŵp i fodloni anghenion pobl ifanc ac mae wedi lleoli lle mae pobl ifanc ei angen o, yn hytrach na lle mae'r ysgol neu gymdeithas yn disgwyl iddyn nhw fod. Mae'r cymorth sydd ar gael yn cynnwys chwalu rhwystrau sy'n atal disgyblion rhag mynd i rhai gwersi, helpu pobl ifanc sydd â phroblemau absenoldeb hir dymor, a chynnig cefnogaeth wrth i bobl ifanc bontio o un cyfnod allweddol i'r nesaf, neu o fyd addysg i fyd gwaith. Roedd y beirniad yn hoffi'r ffaith bod y prosiect yma'n cynnig help parhaus i bobl ifanc a'i teuluoedd sy'n canolbwyntio ar y person ifanc ei hun. Rhaglen gwriclaidd amgen y Dimaws yn Academi Cyfryngau Caerdydd. Mae'n cyfuno cymwysterau academaidd a rhaglen gymorth gyfannol i bobl ifanc ar draws y de i gyd sydd wedi cael ei heithrio o addysg briffrwd. Mae'r prosiect yn gweithio efo grwpiau bach o bobl ifanc i'w helpu nhw i fynd yn ôl i addysg briffrwd drwy defnyddio cerddoriaeth, ffotograffiaeth, dylunio gwefannau, animeiddio a fideo. Mae nhw hefyd yn cael cyfle i ennill cymwysterau mewn sgiliau hanfodol. Roedd y beirniad o'r farn fod y prosiect hwn yn enghraifft dda o gwricwlwm amgen a oedd yn canolbwyntio ar anghenion unigolion er mwyn eu cael nhw i ailgysylltu ag addysg ffurfiol. Mae prosiect dysgu rieni ifanc ffili yn gweithio gyda rieni newydd neu rhai sy'n disgwyl babi sydd o oedron ysgol ar draws Sir Cyrffili. Sefydlwyd y rhaglen i frwydro yn erbyn y ffaith bod merched ifanc yn wynebu cael eu hynnysu'n gymdeithasol pan fwnt yn feichiog ac yn gorfod cael eu haddysg yn eu cytrefi Mae'r prosiect wedi galluogi'r merched ifanc yma i barhau efo'i haddysg ffurfiol a chael gwasanaeth a chefnogaeth gwaith ieuenctid o ansawdd uchel. Mae'r merched yn cael gwersi am 5 nawn yr wythnos ac mae cludiant yn cael ei ddarparu er hwylistod iddyn nhw. Roedd y beirniad yn hoffi'r ffaith fod y prosiect yma'n targedu rieni ifanc ac yn cynnig cyfleoedd hyblyg iddyn nhw i ymgysylltu ag addysg ffurfiol. Mae tîm gweithio ieuenctid mewn addysg Rexham yn gweithio tuag at leihau'r anhegwch mewn deilliannau addysgol, economaidd a iechyd i bobl ifanc a teuluoedd, ac i sicrhau bod pobl ifanc sy'n mewn tlodi neu mewn preglodlodi yn cyflawni eu potensial. Mae'r prosiect yn gweithio efo'r ysgolion i ddeparu cefnogaeth i blant a bobl ifanc ar gyfnodau pontio allweddol yn eu gyrfa. Mae'r tîm yn gweithio efo ysgolion uwchradd, a'r ysgolion cynradd sy'n eu bwydo nhw i helpu pobl ifanc sy'n mewn perygl o golli diddordeb i ymgysylltu ag addysg eto, i fynd i ysgol yn rheolaidd, i osgoi cael eu heithrio ac i gael y cyfle i ennill cymhwystau neu achrediad. Roedd y beiniad yn hoffi'r ffaith bod y prosiect yma yn creu cyswllt rhwng teuluoedd pobl ifanc a'u hysgolion nhw.